两倍，白马，两倍，东三倍，五条。五倍，八万。两倍。 条。 三倍，东边一点红。两倍。 凉拌二条 两倍五条三倍白马东远一点红一倍五条一倍 两倍。中原一点红。两倍。 两倍，二条，两倍，五条，两倍，全中，三倍，五条，五倍，东岳两倍，娃娃。 两倍。 两倍。 담배 한 대. 三倍三纸。二条。一倍。二条。两倍叠纸。 这个嘛，了，你的戏，大家小心，我听牌了。东园一点红，两倍。 两八碗。五条。三倍红中。五杯。东园一点红。两倍。 四倍，八倍，六问，白发二条，十倍，八兆，一百 两倍。 阿帅。